que matan a los inmigrantes en las fronteras y que golpean a los que protestan en la calle y que no encontramos la manera de rescatarlos. unirnos. El gobierno del señor Rajoy es un ejemplo palpable de que el poder político está sometido al poder económico. Han hecho una reforma laboral, una reforma laboral que nos dijeron que se trataba de crear empleo, pero esa reforma laboral solo ha servido para destruir empleo, para que los trabajadores quedemos en una total indefensión legal ante los abusos de la patronal. Estamos huyendo situaciones en el mercado laboral propias del siglo XIX. Ellos están demandando poder pagarle a los jóvenes sin formación salarios por debajo del salario mínimo y quieren reducir y restringir el derecho a los subsidios de desempleo para que los trabajadores en paro estén dispuestos a trabajar por lo que a ellos le quieran dar. La patronada, su avaricia es totalmente insaciable. A la reforma y a los recortes en las pensiones le han acompañado recortes en el sistema educativo, en la sanidad y en la dependencia. Si lo de la educación es gravísimo, peor aún es lo de la sanidad, porque ahí está en juego la vida de las personas. Lo que está ocurriendo con la dependencia y con la sanidad es un auténtico crimen de Estado. El gobierno de Rajoy se ha permitido recortar también las prestaciones por desempleo. La imagen de la policía apaleando a, ancianos, a viejos, a niñas para echarlos de su vivienda, mientras que le regalan miles de pisos de protección oficial a Goldman Sachs y a los grandes bancos, es lo que mejor describe de manera más gráfica lo que está ocurriendo en este país. El capitalismo lleva escrito en su ADN el paro, la corrupción, la pobreza y la miseria. O acabamos con el capitalismo o el capitalismo acaba con nosotros. Nosotros, en nuestras generaciones, ha caído la responsabilidad histórica de demostrar que otro mundo es posible, de demostrar y hacer, darle la puntilla final a este sistema que está agonizando. Tenemos esa obligación moral. Cuando nos están robando cuando están pisoteando nuestros derechos más básicos, cuando están saqueando este país de la manera que lo están saqueando, nosotros, todos nosotros, tenemos la obligación moral de salir a la calle, de rebelarnos, de oponernos con todos los medios a nuestro alcance a este saqueo al que nos están sometiendo. Tenemos que hacerlo y tenemos que ser cada día más ambiciosos. No nos podemos conformar con hacer eh, manifestaciones simbólicas de protesta. Tenemos que aspirar a cambiarlo todo. Gamonal, la lucha de los trabajadores de la limpieza en Madrid, las marchas de la dignidad nos muestran el camino. Cuando hay unidad, cuando hay organización y cuando hay una firme determinación de luchar, todo es posible. Estamos viendo cómo se consiguen las cosas. La historia nos demuestra que siempre ha sido así.